ये छोरा तेरी सुन रे बात से गाय की डटई को मैं आंख को या सूर डटई को मैं आंख को या सूर सूर छोरा तेरी सुन रे बात से गाय की डटई को मैं आंख को आयो डटई को मैं आंख 所以。